थेरा वनचारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Haribo, Haribo, Haribo, Nitai Gaur Haribo. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Gaur Premanande Haribo. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paschacha Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यम् Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 5, chapter number 15, entitled The Descendants of King Priyavrata. This morning, text number 12. हम स्कंद पाँच अध्याय पंद्रह शीर्षक है राजा प्रियवत के वंशजों का यश वर्णन और आज हम श्लोक क्रमांक तेरह पर चर्चा कर रहे हैं Yashyadvare Bhagavan Advar, Advaratma, Maga, Magoni, Mad, Madhyati, Urusomapite Shraddha, Vishuddhachala Bhakti Yoga, Samarpiteja, Palam, Ajahara, Yashyadvare Bhagavan Adarnatma, Magoni badyati Urusomapite, Magoni Shraddha Vishuddha Achala Bhakti Yoga. Samarpite Jya Palam Ap yashyadvare Bhagavan Advaratma. Yes. Magoni Madhyati Uru Soma Pite Shraddha Vishuddha Chala Bhakti Yoga Samarpite Jya Phalam Ajahara Yashya, of whom King Gaia, Advare, in his different sacrifices, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Advara Atma, the Supreme Enjoyer of all sacrifices, the Yagna Purush the Yagna Purush, Magoni, when King Indra, Madhyati, intoxicated, intoxicated. Uru, greatly, Soma Pite, drinking the intoxicant called Soma, Shraddha, by devotion. Vishuddha, purified, Achala, and steady. Bhakti Yoga, by devotional service. Samarpita, offered. Ijya, of worshipping. Palam, the result. Ajahara, accepted personally. Translation In Maharaj Gaya's sacrifices, there was a great supply of the intoxicant known as soma. King Indra used to come and become intoxicated by drinking large quantities of soma ras. Also, the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, the Yagna Purush, also came and personally accepted all the sacrifices offered unto him with pure and firm devotion in the sacrificial arena. महाराज गय के यज्ञों में सोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक प्रयोग होता था इनमें राजा इंद्र आया करते थे और प्रचुर मात्रा में श्रोम रस पीकर मदान्ध हो जाते थे भगवान श्री विष्णु यज्ञ पुरुष भी आया करते थे और यज्ञ क्षेत्र में विशुद्ध भक्ति पूर्वक उनको समर्पित किए गए यज्ञ फल को स्वयं स्वीकार करते थे Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Maharaj Gaya was so perfect that he satisfied all the demigods who were headed by the heavenly king Indra. Lord Vishnu himself also personally came to the sacrificial arena to accept the offerings. Although Maharaj Gaya did not want them, he received all the blessings of the demigods and the Supreme Personality of Godhead Himself. तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद जी के द्वारा महाराज गए इतने सिद्ध थे कि स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन सभी देवता उनसे संतुष्ट रहते थे भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ क्षेत्र में हव्य ग्रहण करने के लिए आते थे महाराज गए को अनिच्छित ही देवताओं तथा श्री भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हुआ करते थे ओम ज्ञानतिमरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकाया चक्षुरुन्मीलितन्येन श्री गुरुवे नमः Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Sri Guru Sri Yata Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate तप्तकाञ्चनगौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चकौपातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पठितानां पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're hearing further the glories of Maharaj Gaya, how he was such a great king, such a wonderful king that when he performed sacrifices, because remember, it wasn't Kali Yuga, it was other, when probably it was what, Satya Yuga, descendants of Priyavrata, yes, must have been like Satya, Satya Yuga. And he was performing sacrifices, and we're told here that by the performance of sacrifice, he would produce a lot of somaras. And the somaras, it's an intoxicant which is sought by the demigods. And so the heavenly king Indra personally came down to this planet Earth to accept the Sumaras and he would become intoxicated. So we have to understand that this kind of, the kind of intoxication which the demigod's taking is of a different nature from what we call intoxication on this planet when you take intoxicants here on this place, the normal, what you know, we generally call intoxicants, things like alcoholic beverages and even caffeine substances. There and there's so many other kinds of intoxicants. Even tea is an intoxicant. But uh, these intoxicants which we, we have here which are generally uh, taken by common people, they give sinful reactions. They don't help, they don't purify, they bring sinful reactions. But sombras is a, a, of a different nature, that by taking sombras, people would get pious activities. Just the opposite, be actually <laughs> beneficial for them. So it's, huh? oh, I forgot. Sorry. Um, यहाँ पे हम कई दिन से गए महाराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये सत्ययुग की घटना है क्योंकि प्रियव्रत महाराज के वे वंशज माने जाते हैं और इनके यज्ञ में सोमरस नाम का जो मादक द्रव्य था उसका प्रचुर उपयोग होता था लेकिन ये सोमरस जो है ये आ, कोई साधारण आजकल के भौतिक जगत का या कलयुग का जो मादक द्रव्य होते हैं जैसे टाइटिन या कैफिन या जो भी कुछ होते हैं उस प्रकार से नहीं था स्वयं इंद्रदेव सारे देवताओं के राजा भी उसके लिए आते थे और भगवान विष्णु भी आके उनके हाथ से यज्ञ की आहुति स्वीकार करते थे yeah. I'm coming from South India, you know. South India, there's more English speaking there. so, uh, Maharaj Gaya then was a very, very great king that he could perform yagyas which were so pleasing to the Lord. उस समय महाराज गए बहुत महान थे और वे इस प्रकार से यज्ञ करते थे कि स्वयं भगवान विष्णु उपस्थित होते थे And the Yagna Purush, Lord Vishnu would personally come and accept the offering. यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होते थे और वो यज्ञ आहुति स्वीकार करते थे We hear more about the Yagna Purush in the Brihad Bhagavatamrita, which is Sanatana Goswami's uh, book. हम uh, यज्ञ पुरुष के बारे में ज्यादा वृहद भागवतम में सुनते हैं जो कि श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित है Yajna Purusha is there on Satyaloka Brahma's planet resides there and he accepts the offerings Yajna Purusha Satyaloka में स्थित है जो कि ब्रह्मा जी का uh, ग्रह है but Maharaj Gaya was such a great king that the Yagna Purush was attracted to come here to this planet and accept the offerings. महाराज गए इतने महान थे कि जब वो यज्ञ करते थे तो यज्ञ पुरुष इस पृथ्वी तल पर उपस्थित होते थे In this Kali Yuga, the Kali Yuga is so degraded and people are so fallen that even the demigods don't come here to pass urine. कलयुग इतना डिग्रेडेड हो गया है कि यहाँ अभी जो देवतागण है वो भी मूत्र विसर्जन के लिए भी नहीं आते हैं But we, we see in India everybody else passing urine everywhere. but भारत में हम देखते हैं कि यहाँ पर यहाँ जहाँ कहीं भी मूत्र विसर्जन होता है Anyway, uh, these are problems which will take some time to work out the hygiene. यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि समय के साथ इसका उपाय कुछ होगा So Maharaj Gaya was so wonderful and so perfect in everything that he gave great pleasure to the, the Yagna Purush and all the demigods. They were all pleased with him. महाराज गए इतने महान थे कि वे भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करते थे और सभी देवताओं को भी अपने यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करते थे and we know this 33 crore devatas, so you know he must have been really a great soul to satisfy so many people हम जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं उनको प्रसन्न करना कितना बड़ा कार्य है परंतु महाराज गए उनको प्रसन्न करते थे and we are told the demigods and and the supreme lord they all give the blessings to Maharaj Gaya but he didn't want them. देवी देवता तथा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु महाराज गय को आशीर्वाद दिया करते थे जबकि वो नहीं चाहते थे But you see, to, you know, as they're doing the Ganesh puja, they're all anxious to get blessings. हम देखते हैं कि गणेश पूजा में सभी लोग चिंतित रहते कि उनको कैसे गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो Everybody's trying to get different blessings from different devatas. They all have material desires. अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखता है चैतन्य चरितमृत से आकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम that the, the people akama people have uh, no material desires sarvakama, all material desires, moksha kama, desire liberation. None of these people are peaceful. चैतन्य चरितमृत के इस श्लोक के अनुसार चाहे किसी को इच्छा हो इच्छा न हो परंतु इस भौतिक जगत में कोई भी सुखी नहीं है But who is peaceful? One who just simply wants devotion. He's peaceful. He has no material desire. शांत कौन है जो जिसके भौतिक इच्छा नहीं है वो ऐसा व्यक्ति शांत है so this is the nature of Maharaj Gaya He was a perfect king. He, he had no material desire. He was fully satisfied. तो यह स्वभाव महाराज गए का था जो कि पूर्ण रूप से संतुष्ट थे Just the Dhruva Maharaj went to the forest and initially he had so big material desire. He wanted to get a kingdom greater than his father. जिस प्रकार से ध्रुव महाराज को बहुत महान इच्छा थी और उस इच्छा की प्राप्ति के लिए वो जंगल गए उन्हें उनके पितामह से भी बड़ा राज्य चाहिए था and he went there into the forest and with the blessings of Narada Muni he got good instructions from Narada and he went on to see the Lord within 6 months इस प्रकार से वे जंगल में गए जहाँ पर उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई और नारद मुनि के आदेशानुसार उन्होंने छः महीने में भगवान की प्राप्ति की Of course, it was not easy for him. He had to do great austerity. निश्चित रूप से यह उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था उन्होंने बहुत महान तपस्या की And at that time, he was only a child of five years of age. उस समय वो केवल पाँच वर्षीय बालक थे But by dint of his austerity and tapasya, he was able to bring about uh, suffocation among the demigods. परंतु उनकी तपस्या इतनी महान थी कि वो देवी देवताओं को भी सफोकेशन कर रही थी because he was controlling his breathing the demigods were all suffocating जब वो अपनी वायु को नियंत्रित करते थे तो उससे देवी देवता भी परेशान हो जाते थे होल यूनिवर्स वाज हीटिंग और पूरा जो ब्रह्मांड है वह गर्म हो रहा था and the lord had to come to see Dhruva to satisfy his और इसीलिए भगवान को आना पड़ा ध्रुव महाराज के दर्शन के लिए and when the lord appeared there on the bank of Garuda then Dhruva Maharaj admitted that he said I have come here looking for pieces of broken glass जब भगवान गरुड़ पर आरूढ़ आरूढ़ होकर उनके पास आए तो ध्रुव महाराज ने यह स्वीकार किया कि मैं टूटे हुए कांच के लिए आया था but instead I have found the most beautiful jewel परंतु इसके अलावा मैंने बड़े रत्न की प्राप्ति की है and then Dhruva Maharaj said स्वमिन कृतातोस्मि वरम नयाचि now I am fully satisfied और इस प्रकार से इस श्लोक के अनुसार ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं अपूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ we are we are all looking for satisfaction we want to be satisfied हम सभी संतुष्टि के लिए प्रयास कर रहे हैं हम सभी को संतुष्टि चाहिए Actually, to be satisfied is one of the qualities of one in the mode of goodness. और सत्व गुण का की का ये गुण होता है कि वह व्यक्ति संतुष्ट होता है When Rukmini's marriage was arranged to Sishupal, she wrote a letter to Lord Krishna and she gave it to a brahmana to go there to Dwarka and deliver it to Krishna. जब रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय किया गया था तब रुक्मणी माता ने एक पत्र लिखकर भगवान श्री कृष्ण को भेजा एक ब्राह्मण के द्वारा सो mm, जब ब्राह्मण उस पत्र को लेकर द्वारका में आए तो भगवान श्री कृष्ण उससे सर्वप्रथम मिले और फिर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से पूछा Lord Krishna wanted to know from the Brahmana, are you doing your duties nicely? Are you satisfied? क्या आप आपके कर्तव्यों को ठीक प्रकार से कर रहे हो क्या आप संतुष्ट हो This is very important for all of us coming to Krishna consciousness to maintain satisfi a satisfied peace of mind. यह हम सभी के लिए जो कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि हम सभी संतुष्ट रहे we should be satisfied with something but at the same time we shouldn't be satisfied with certain things we should want more we should want to distribute Krishna consciousness हम कुछ चीज़ों के साथ संतुष्ट रहे परंतु कुछ चीज़ों के साथ संतुष्ट हमें नहीं रहना चाहिए हमें प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करें so we should be satisfied with our material situation हम अप, हमारी जो भौतिक स्थिति है उससे संतुष्ट रहे we should be anxious increase our our and and sleeping our our living this These things are not for devotees. हम इसके लिए चिंतित ना रहे आहार निद्रा और आरामदायक जीवन के लिए ये बहुत But we shouldn't be satisfied with the situation in the world. हम संतुष्ट नहीं रहे जो भी हमारे भौतिक जगत में हमारे आजू बाजू चल रहा है We should want to see more people coming to Krishna consciousness. हम यह देखें कि ज्यादा से ज्यादा लोग कृष्ण भावनामृत में आए We should like to see the whole world become Krishna conscious. हम ये देखना चाहता है देखना चाहते हैं कि पूर्ण जगत जो है कृष्ण भावनामृत हो And so in that sense we should never be satisfied. तो इस माध्यम से हमें चाहिए कि हम कभी भी संतुष्ट ना हो Srila Prabhupada gave us a lot of goals which are very difficult to achieve. शिल प्रभुपाद जी ने हमें कई उद्देश्य दिए हैं जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन है Prabhupada said, the high court judges should all have tilak. They should be wearing tilak on their forehead. शिला Prabhupada ji kaha karte the ki jo उच्च न्यायालय ke न्यायाधीश hai, unhone tilak dharan karna chahiye. And all the members of parliament, all the government leaders, they should all be twice initiated brahmanas. और शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो संसद के सदस्य हैं या जो बड़े बड़े नेता हैं वे Brahman uh, initiated ho. so Prabhupada had a lot of a lot of goals he wanted to achieve. तो शिला प्रभुपाद जी के पास कई सारे उद्देश्य हैं जिन्हें उन प्राप्त करना है I hear Bhakti Vikas Swami is writing a book on Prabhupada's mission. He's already got two volumes, I think. Anyway, uh, certainly Prabhupada's mission, you could write many volumes on Prabhupada's mission. परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी पुस्तक एक ग्रंथ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी के आंदोलन और वो कह रहे हैं कि हम कई सारे उन्होंने दो पुस्तक लिख चुके हैं और उनका मानना है कि हम कई सारे पुस्तक प्रभुपाद जी के मिशन के ऊपर लिख सकते हैं Anyway, uh, Maharaj Gaya was such a wonderful king that he well, he was fully satisfied. He didn't want blessings from any of these demigods. तो इस प्रकार महाराज गए बहुत ही संतुष्ट थे महान राजा थे और वो किसी प्रकार का भौतिक आशीर्वाद नहीं चाहते थे because the nature of devotional service such that one will feel fully satisfied if we are actually engaged in pure devotion we will be satisfied भक्ति का यही स्वभाव है कि यदि हम शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं तो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं traveling and preaching, how he was, he was satisfied. हम शिल प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं कि कैसे उनके प्रचार के समय या उनके रहते हुए वे पूर्ण रूप से संतुष्ट थे Mm, He came to London and, you know, we didn't have a luxurious building or luxurious facilities for him, but he didn't complain. जब वे लंदन आए थे तो महाराज जी कह रहे कि हम उनके पास किसी प्रकार की सुविधाजनक उनकी व्यवस्था नहीं थे परंतु फिर भी प्रभुपाद जी संतुष्ट थे and it happened one time devotee came from USA came from like एक बार एक भक्त अमेरिका से सैन फ्रांसिस्को से लंदन में आए जो कि लंदन के भक्तों की मदद करना चाहते and when he came there and saw living conditions he wasn't very impressed और जब उन्होंने वहां देखा कि जीवन का जो स्तर है तो वो बहुत खुश नहीं हुए and when he saw Prabhupada room He thought, oh no, this is not very good, this is not enough for Prabhupada. और जब उन्होंने प्रभुपाद जी का कमरा देखा तो उन्होंने कहा कि ये प्रभुपाद जी के पर्याप्त के लिए पर्याप्त नहीं और ये प्रभुपाद जी के बिल्कुल ठीक नहीं है so he wrote to Prabhupada and he told Srila Prabhupada Srila Prabhupada when you come to London next time we will rent you a hotel suite we will get you a nice suite in a hotel I think it will be better for you तो फिर शिला प्रभुपाद जी को उन्होंने लिखा कि जब आप अगली बार लंदन जाए तो आप हमें बताए जिससे कि हम आपके लिए एक होटल बुक करें ताकि आपके रहने की अच्छी व्यवस्था हो सके but Prabhupada wrote back to him and said, No, I'm not going to stay in a hotel. I like that room. Prabhupada ji ने कहा उन उन भक्तों को लिखा कि मैं उस मैं होटल में नहीं रुकना चाहता हूँ मैं जिस कमरे में रुका था मैं उस कमरे को पसंद करता हूँ I can be there with the deities and with the devotees. Why I would go and live in a hotel? मैं वहाँ विग्रहों के साथ और भक्तों के साथ रह सकता हूँ मैं होटल में क्यों रहूँ That is the mood of the pure devotee, that they're, they're, they're not worried about their own personal conditions. तो यह एक शुद्ध भक्त का स्वभाव होता है वो स्वयं के आरामदायक जीवन की कभी चिंता नहीं करता But they're worrying about others, about, and they were, <laughs> Prabhupada was concerned about the deities. Are we worshipping the deities properly? परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो दूसरे की चिंता करते हैं और जैसे कि शिला प्रभुपाद जी विग्रहों की सेवा के बारे में अधिक चिंतित थे are the offerings nice are the offerings of proper standard and is everything offered on time the cleanliness standards being maintained क्या प्रभुपाद जी पूछा करते कि क्या विग्रहों को भोग समय पे लग रहा है क्या स्वच्छता ठीक प्रकार से चल रही है Just like here, it's told Maharaj Gaya was doing sacrifices and the Yagna Purush was personally coming to receive the offerings. जिस प्रकार से यहाँ महाराज गए जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ प्रभु स्वयं उपस्थित होते थे यज्ञ को स्वीकार करने के लिए Just like uh, there was this, there's the pastime of uh, the young boy. What's the young boy's name who offered the laddu to the deity again? Ra- Raghunandan, right? Raghunandan. So Raghunandan and his father Mukunda, uh, Mukunda was a doctor and sometimes he had to go out of station to go and meet patients and so on. So he told his son, Raghunandan, that you have to make the offering tomorrow. I won't be able to make the offering. I'm depending on you. जैसे कि चैतन्य चरितमृत में ये कथा आती है कि रघुनंदन नाम के एक छोटे से बालक थे जिनके पिता मुकुंद जिनका व्यवसाय एक वैद्य थे तो उनको कई बार अपने घर से बाहर जाना होता था तो ऐसे ही एक दिन वो बाहर गए तब उस बालक को भोग लगाने के लिए कहा गया And he said, This deity has been in our family for generations, so it's very important. I'm trusting you to make the offering. उन्होंने कहा कि ये जो विग्रह है ये हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रदान किए गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इनको समय पर ऑफ भोग लगाना है so Raghunand the father went away next morning Raghunand and dutifully took his bell and brought the offering plate and began to offer to the deity दूसरे दिन मुकुंद जो है वो अपने कार्य के कारण बाहर गए और उनके बालक रघुनंदन ने पूर्ण रूप से तैयार भोग की जो प्लेट है वो लेकर भगवान के सामने घंटी लेकर वो ऑफरिंग करने के लिए गए but mm, the mm, deity was not accepting the offering so Raghunandan began to plead with the deity that please please take please eat और विग्रह जो है वो भोग स्वीकार नहीं कर रहे थे तो रघुनंदन उनके सम्मुख प्रार्थना करने लगे कि कृपया यह भोग आप स्वीकार कीजिए कृपया यह भोग आप स्वीकार कीजिए and somehow after some time the deity actually ate the offering और कुछ समय के पश्चात विग्रहों ने वह भोग जो है वो स्वीकार किया and so that evening the father came home and he asked his son did you make the offering the boy said yes father made the offering और उस रात्रि को फिर मुकुंद घर पर आए और उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन से पूछा कि क्या आपने विग्रहों को भोग लगाया so father said bring me some prasad But the boy said, there's no prasad. तो रघुनंदन ने कहा कि हाँ मैंने भोग लगाया और जब उनके पिता ने कहा कि मेरे लिए प्रसाद लेकर आइए तो रघुनंदन ने कहा कि भगवान ने तो पूरा भोग खा लिया So father said what you ate all the prasad you ate everything yourself तो पिताजी ने पूछा कि क्या आपने स्वयं ने उस प्रसाद को खा लिया He said no Krishna person Krishna ate तो रघुनंदन ने कहा कि नहीं वो तो भगवान कृष्ण ने खा लिया so father was surprised that you know this boy is always truthful he never tells lies तो पिताजी बहुत आश्चर्यचकित हुए कि यह बालक तो सत्य बोला करता था परंतु ये अभी झूठ बोलने लगा so father told the boy tomorrow again you have to make offering again तो पिताजी ने कहा कि तुम्हें कल फिर से भोग लगाना होगा भगवान को and the next day Fa- Mukunda was hiding outside behind the curtains. He was, but he wanted to see the boy make the offering. तो मुकुंद अ, दूसरे दिन अ, पर्दे के पीछे छुप कर देख रहे थे कि अ, रघुनंदन किस प्रकार से भगवान को भोग लगा रहा है And he's, the, then the father actually saw how Go, the Raghunandan was pleading with Gopal to take the food, and the deity ate. और पिताजी देख रहे पर्दे के पीछे से किस प्रकार से रघुनंदन भगवान से प्रार्थना कर रहे और किस प्रकार से गोपाल जी ने वो भोग स्वीकार किया so then he could understand his son is really really a great devotee और इस प्रकार से वे समझ पाए कि उनका पुत्र एक महान भक्त है that deity is still there the descendants of Raghunandan the descendants of that family there is a temple there up in uh, it's near to Katwa. It's only two kilometers away from Katwa. place called Sri Racha, and you can see the deity there. It's just not a very big deity, it's just this big, <laughs> you know. You think. But Krishna is not limited by size. तो महाराज जी की विनती कर रहे हैं कि ये जो रघुनंदन जी ने जिस विग्रह को भोग अर्पण किया था तो आज भी वो विग्रह विद्यमान है कटवा से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर ये विग्रह जो कि रघुनंदन इनके वंशज इनकी उपासना कर रहे हैं तो सभी से प्रार्थना करें महाराज जी की उनके विग्रह का दर्शन करें और कह रहे कि भगवान का की जो साइज है उसके ऊपर उनका कार्य निर्भर नहीं है The Lord Chaitanya gave personal instruction to this family. They would go to Ratiyatra in Jagannath Puri and Lord Chaitanya gave them instruction. चैतन्य महाप्रभु ने इनको आदेश दिया जब वो रथ यात्रा के लिए जाए तो उसके संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया इन परिवार मुकुंद जी जो कि वैद्य थे तो अपने व्यवसाय के द्वारा जो भी धन वो कमाए तो वो मंदिर को जगन्नाथ जी के मंदिर को मदद करे and uncle Narahari that you are you go and preach उनके चाचा नरहरि सरकार तो उनसे कहा कि आप प्रचार कीजिए And he told Raghunandan, you are with the deity, you worship the deity. और रघुनंदन से कहा कि आप विग्रहों के साथ रहिए और आप विग्रहों की सेवा करें So Chaitanya Mahaprabhu gave these different services and we should understand all these services are equally important. चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार की सेवा दी तो हमें यह समझना चाहिए कि हर प्रकार की सेवा बराबरी महत्व रखता है Somebody is working in a job and they're contributing for the welfare of the devotees. यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है और वह भक्तों के भक्तों की सेवा कर रहा है Somebody is engaged in preaching work. यदि कोई भक्त प्रचार कार्य में संलग्न है and somebody else is doing deity worship. और कोई भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहा है so, it's not that we discriminate oh, this is more important that's more important it's all equal और इस प्रकार से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि यह सेवा महत्वपूर्ण है यह बहुत महत्वपूर्ण है सभी सेवाएं बराबर है ये सभी सेवाएं जो है शुद्ध भक्ति है जो कि शुद्ध भक्ति में सेवा ये सभी भक्त कर रहे हैं but particularly should understand in worshipping the deity we must be very conscious of the purity and the punctuality. विशेष रूप से जो भक्त विग्रहों की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए शुद्धता की और समयबद्धता की श्रील प्रभुपाद जी सभी गुणों के ऊपर इन दो गुणों को महत्व दिए है in the Bhagavad Gita in Baladeva Vijayabhusan's commentary on Bhagavad Gita, he talks about the importance of women worshipping the deity, that they cannot worship the deity when they're contaminated. Bhagavad Gita के टीका में बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं कि जो माताजी इस विग्रहों की सेवा कर रहे हैं तो जब वो अशुद्ध हो तो उस समय विग्रहों की सेवा नहीं कर सकते So in cultured homes, when the woman is contaminated, she won't cook. The husband will cook. जब विग्रहों की सेवा घर पर हो रही है तो जब माता जी अशुद्ध है तो वो उन्हें भोग नहीं बनाना चाहिए उस समय पति को भोग बनाना चाहिए in in this way the the can keep the purity और इस प्रकार से हम शुद्धता रख सकते हैं so and uh, in our temples of course we have these standards it's very clear और हमारे मंदिरों में तो यह निश्चित रूप से ऐसे उच्च स्तर है we want to have the deity personally eat the offerings. हम चाहते हैं कि विग्रह स्वयं भोग को स्वीकार करें right we are offering food in sacrifice this is yajna the lord should personally eat हम ये जो भोग है यज्ञ की तरह अर्पण कर रहे हैं और भगवान ने साक, स्वयं साक्षात उपस्थित होकर इसे ग्रहण करना चाहिए we bring the deities here We request the Lord to come in the deity. The Lord is personally there. We have to satisfy Him. जब हम विग्रह को यहाँ पर लाते हैं तो हम साक्षात रूप से भगवान को आह्वान करके इन विग्रहों में अ, उपस्थित कराते हैं और इस तरह से भगवान इन विग्रहों के माध्यम से उपस्थित रहते हैं And the, the Lord is not anxious for our fruits and flowers, but He is anxious for our mood of pure devotion. भगवान फल या पुष्प के लिए लालायित नहीं होते परंतु वे हमारी भक्ति को देखते हैं so it's not just what we are offering but it's mood in which we are offering हम क्या भगवान को अर्पण कर रहे हैं यह महत्व नहीं रखता परंतु हम किस भाव में भगवान को अर्पण कर रहे हैं वह महत्व रखता है it's by devotion only that we can please the lord हम केवल भक्ति में सेवा के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं And we see Maharaj Gaya, he was such a great devotee, the Lord's personally coming to accept the offering. और हम देखते हैं कि महाराज गए किस प्रकार से यज्ञ करते थे जिस जिसमें कि भगवान साक्षात उपस्थित होते थे So we hope also Madan Gopal is personally accepting all the offerings. तो हम आशा करते हैं कि मदन गोपाल जी व्यक्तिगत रूप से हम जो भोग अर्पण कर रहे हैं वो स्वीकार करें and if one day you go to take the plate off after the offering and there is nothing there you should feel very joyful और जब हम यदि इस प्रकार से भोग अर्पण करने भगवान को गए और हम देखते देखेंगे कि जो प्लेट हमने भोग अर्पण किया है वह पूर्ण रूप से रिक्त है और ऐसी अवस्था में हमें बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए oh, oh, <laughs> और हमें इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि विग्रहों ने सब कुछ ग्रहण कर लिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा <laughs> There are some temples, you know, they make the big offering, and as soon as the plate, somehow the plate comes off, where did it all go, you know? <laughs> कुछ मंदिर है जहाँ पर विग्रहों को भोग अर्पण किया जाता है और जब उन, अ, उन अ, प्लेट को वापस लेकर आते हैं तो देखते हैं कि उनमें कुछ ऑफरिंग्स जो व्यंजन है उन, उनमें कम कमतरता है the pujaris all take a good share and then the cooks also take their share everything gone तो जो पुजारी भोग लगाता है वह अपना भाग ले लेता है उसके बाद जो भक्त कुक कुकिंग करते हैं वो अपना भाग ले लेते हैं so we want to please please the lord with our devotion हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं हम भगवान को अपनी भक्ति में सेवा के द्वारा प्रसन्न in the nice example very very very pure deity worship in relation to Madhava Madhavendra Puri and the Gopinath Shri Chaitanya Charitamrita में एक बहुत सुंदर कथा है माधवेंद्र पुरी और गोपीनाथ के आदान प्रदान की Madhavendra Puri saw them offering the sweet rice and he was thinking about how he would like to offer to the Gopal deity which he found on Govardhan hill. Madhavan ji ने एक बार देखा कि गोपीनाथ जी को बहुत ही सुंदर खीर अर्पण की जा रही है तो उनके मन में ये विचार आया कि इस प्रकार की खीर गोपाल जी को भी अर्पण की जाए but then he regretted that he was thinking like that he thought I shouldn't be thinking about the deity's offering परंतु उसके पश्चात उन्होंने पश्चाताप किया कि मैंने इस प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तक गोपीनाथ जी को यह भोग नहीं लगाया गया but that night when the, after the pujari had put the deities to rest, and the pujari was taking rest himself, in his dream, the deity appeared to him. उस रात्रि को पुजारी ने जब गोपीनाथ जी का शयन किया और उसके पश्चात पुजारी अ, सोए तो उनको स्वप्न में उनके न- निद्रा में उन्हें स्वप्न आया And the deity told the pujari that I've stolen one of the pots of sweet rice, and you should go and take it and give it to Madhavendra Puri. और विग्रह ने उन स्वप्न में कहा उन पुजारी को कि मैंने एक जो बर्तन है खीर का वो चुराया है और जाइए आप उसे माधवेंद्रपुरी जी को दीजिए so this pujari was such a pure soul that he woke up he took his bath and then he went inside to the deity room and he saw the pot of sweet rice there तो पुजारी ने जब ये स्वप्न सुना तो वे उठे और उन्होंने स्नान किया और उसके पश्चात उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक खीर का बर्तन है So understand the pujari that he was really, really a very advanced devotee. He was very pure, very strict. That the Lord came in his dream and personally told him, and he was so careful that he went there, he took his bath, went inside, and found the pot of sweet rice. तो पुजारी निश्चित रूप से बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही शुद्ध थे और बहुत ही उच्च स्तर थे स्तर पर थे जिनके कि स्वप्न में गोपीनाथ जी आए और उन्होंने इस प्रकार का संदेश दिया और उन उस संदेश को सुनकर वो पुजारी उठे और उन्होंने स्नान किया और वो गए गर्भगृह में और उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो बर्तन था so Lord Krishna is true to his word she said as you surrender to me I reward you according तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सत्य कथन कहे कि जो जिस प्रकार जिस भाव से आप मेरे पास आते हो मैं उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूं सो तो जो शुद्ध आत्मा होते हैं उनके साथ निश्चित रूप से भगवान अपने आप को आदान प्रदान करते so today is a very special day of the disappearance day of Srila Namacharya Srila Haridas Thakur आज एक विशेष दिन है श्री नाम आचार्य हरिदास ठाकुर इनका तिरुभाव दिवस है सो वुड इफ यू यदि आप यदि आप अनुमति देते हैं तो हम शिला हरिदास ठाकुर इनके जीवनी पर कुछ कहना चाहते हैं विशेष रूप से इनके तिरुभाव के अवसर Krishna Das Kaviraj Goswami has kindly included one chapter in the Ancha Leela describing the disappearance of Haridas Thakur. कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत ke ant लीला mein Sila Haridas Thakur ke tirobhav divas ka varnan kiya hai. So he describes there how one morning Govinda came to bring the Mahaprasad to Haridas. वे वर्णन करते हैं कि एक दिन गोविंद ने भगवान का महाप्रसाद श्री हरिदास ठाकुर के लिए लाया Haridas of course was born in Mohammedan family and he's not allowed to go into the temple of Jagannath and he was simply staying on the beach. Shri Haridas Thakur जिन जिनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ तो निश्चित रूप से वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जा सकते थे इसलिए वो बाहर रहा करते थे And every day, often Chaitanya Mahaprabhu would personally go and bring prasad to him. और प्रत्येक दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते थे और उनके लिए प्रसाद लेकर आते थे and Haridas would simply sit there and he would have darshan of the chakra on the top of the Jagannath temple and that was his darshan of Lord Jagannath. Sila Haridas Thakur keval jo mandir ke upar chakra hai unka darshan lete the aur unke liye vigraho ka darshan wahi darshan tha And in this way he would sit there and chant his three lakh names every day. और इस प्रकार से वो बाहर बैठकर जप करते थे और वे लगभग तीन लाख नाम जप करते थे On this particular day, Govinda came there with the Mahaprasad and he found Haridas laying on his back and he was very slowly chanting the holy name. इस दिन जब गोविंद महाप्रसाद लेकर आए तो उन्होंने देखा कि शिला हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं और अपना जो जप कर रहे बहुत ही मंद स्वर में कर रहे हैं right. If we're laying on our back chanting the holy name, that's not really recommended. लेट कर जप करना ये अ, न- न- ठीक नहीं है Unless we're in, in we may be invalid, we may be in poor health, then of course in that situation, then you you lay on your back and chant. जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब हम अ, लेटकर जप कर सकते हैं But Govinda was surprised and he asked Haridas that what is wrong? Are you not well? गोविंद बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा हरिदास ठाकुर से क्या आप ठीक नहीं हैं And Haridas said, Yes, my disease is I have not been able to finish my rounds. और शिल हरिदास ठाकुर ने कहा कि हाँ मैं बीमार हूँ क्योंकि मैं अपने जो नाम जप की संख्या है वो पूर्ण नहीं कर पाया Because Haridas had made a vow that he would chant every day three lakh names. And if we can't make, if we don't keep our vow, then it's a disease. शिला हरिदास ठाकुर ने तीन लाख नाम जप करने की प्रतिज्ञा ली थी और क्योंकि वो तीन लाख नाम जप नहीं कर पा रहे थे इसलिए वो कह रहे थे कि वे बीमार है so, तो इसी, प्र, इसी प्रकार से जब हम भी हमारी जो हमने प्रतिज्ञा ली यदि हम वो पूर्ण नहीं करते तो एक तरह से हम भी बीमार हैं in the Krishna consciousness movement, the initiated devotees all make a vow to chant at least 16 rounds minimum. कृष्ण भावनामृत में जब कोई भक्त दीक्षा लेता है तो वो प्रतिज्ञा लेता है कि कम से कम वह सोलह माला का जप करे and if we are not keeping और यदि हम उस प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाते तो हम बीमार हैं it's very important for our Krishna consciousness must keep this vow हम कृष्ण भावनामृत में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें So go the next day Chaitanya Mahaprabhu personally came there to bring the Mahaprasad to Haridas. दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं महाप्रसाद लेकर श्री हरिदास ठाकुर के पास गए And again Lord Chaitanya inquired that is there any any special problem anything we can do to help you? to recover your health so that you can be better? चैतन्य महाप्रभु ने शिला हरदास ठाकुर से पूछा कि हम किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं जिससे कि आप इस बीमारी अवस्था से ठीक हो पाए So Haridas explained that I'm just having great difficulty to complete my vow in chanting the holy name. और शिल हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं अपने जो प्रतिज्ञा की है नाम जप की मैं उसको पूर्ण करने में सक्षम नहीं हूँ So Lord Chaitanya Mahaprabhu said to Haridas that now you're in old age. You don't need to chant all these rounds. चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर से कहा कि आप अब बूढ़े हो गए तो आपको इतने नामों जप करने की आवश्यकता नहीं है There are some concessions for people in older age. Uh, कुछ uh, जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है just like Ekadashi it's said once you are over 80 anybody over 80 here कोई यहां पर है जो 80 वर्ष से ज्यादा उम्र का है I don't think so no so none of you anyway when you get to 80 you can look when you get once you are over 80 you don't have to follow Ekadashi Maharaj ji कह रहे हैं कि जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है तो उनको एकादशी का पालन करने की आवश्यकता नहीं है but you still have to chant you have to do 16 rounds परंतु परंतु फिर भी आपको 16 माला जप का करना आवश्यक है anyway Lord Chaitanya told Haridas you are already liberated because you've done already so much chanting you're already liberated you don't need to worry about keeping up this vow Chaitanya Mahaprabhu ने शिला हरिदास ठाकुर से कहा कि आप मुक्त है आपको इतने नाम जप करने की आवश्यकता नहीं आप तो मुक्त है but Haridas Thakur was not very happy to hear this from Lord Chaitanya. Sila Haridas Thakur ji यह सुनकर बहुत प्रसन्न नहीं थे. And he said to Chaitanya Mahaprabhu, he said that, you know, I can understand that the time is coming soon where you're going to finish your pastimes in this world. शिला हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मैं देख रहा हूं कि आप आपकी शीघ्र ही आपकी लीला समाप्त करने वाले So he said, I don't want to be left in this world without you here. I want to leave before you leave. शिलादास ठाकुर कहे कि आपके जाने से पहले मैं इस संसार को छोड़ना चाहता हूँ मैं नहीं रहना चाहता हूँ आपके जाने के बाद भी Haridas Thakur said, It's my desire that I could leave this world in your presence and chant your holy name at the time of my departure. शिला हरिदास ठाकुर कहे कि मैं आपकी उपस्थिति में भगवान के नामों का जप करते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ ये मेरी इच्छा है So Chaitanya Mahaprabhu said it would be very difficult for me to be here without you. चैतन्य महाप्रभु कहे कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा आपके न रहते हुए हाँ। यहाँ रहना how can you leave me आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो but Haridas Chaitanya Mahaprabhu no my lord you have already you have so many जूस here there are so many other wonderful devotees they're they're all much greater than I am Shri Haridas Thakur कहे कि आपके अनेक पार्षद आपके अनेक अच्छे भक्त यहाँ पर है मेरे से भी बहुत अच्छे भक्त So he said, Haridas said, you know, I'm born in a very low family, I'm very diseased, I'm very contaminated, I'm not a great personality. श्री हरदास ठाकुर कहे कि मेरा जन्म निम्न है मैं शुद्ध नहीं हूँ और और मैं बहुत उच्च भक्त नहीं हूँ Anyway, Chaitanya Mahaprabhu heard these words and then he, he, he said, anyway, whatever the Lord desires will happen. And then he left to go his, to do his midday duties. इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के साथ वार्तालाप के पश्चात महाप्रभु अपने नित्य कार्यों के लिए गए hmm. Hare Krishna. So the next day it happened, Chaitanya Mahaprabhu came again with a big assembly of devotees. दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु अनेक भक्तों के साथ वहां पर हरिदास ठाकुर से मिलने आए. And Chaitanya Mahaprabhu began to glorify Haridas Just like he had five mouths, Chaitanya Mahaprabhu was speaking all the glories of Haridas Thakur. श्री चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करने लगे और इस प्रकार से कर रहे थे कि जैसे उनके पांच मुख हो And all the devotees were surrounding Haridas. And they were hearing the glories of Haridas from the mouth of Chaitanya Mahaprabhu. सभी भक्त शिला हरिदास ठाकुर के चारों ओर थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंदों से शिला हरिदास ठाकुर की वे प्रशंसा सुन रहे थे And then Haridas Thakur took the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu on his chest. शिला हरिदास Thakur ne Chaitanya Mahaprabhu ke charan kamlo ko liya aur apni chhati par rakhe. and with tears in his eyes, Haridas Thakur was chanting the name Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya. And in this way he gave up his body, surrounded by all the devotees. इस प्रकार से सिला हरिदास ठाकुर के आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे थे और वे श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य इस प्रकार से जप करते हुए उन्हें अपने शरीर त्याग किया and seeing that Haridas Thakur was leaving the world, Vakrishvara Pandit began to lead the kirtan. और जब अ, शिला हरिदास ठाकुर अपना देह देह त्याग कर रहे यह देखा तो श्री वक्रेश्वर पंडित इन्होंने कीर्तन प्रारंभ And they किया had a wonderful kirtan, chanting the holy names. At that time, they had to arrange the final rites for Haridas. और इस प्रकार से उस समय महान कीर्तन हो रहा था और वे तैयारी करने लगे शिला ठाकुर के अंतिम संस्करण की चैतन्य महाप्रभु Mahaprabhu picked up the body of Haridas Thakur and carried him to the sea to bathe his body in the sea. इस प्रकार से स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर के शरीर को धारण किया और उस शरीर को लेकर वे समुद्र के निकट गए और उनको स्नान कराने के लिए Then they dug a hole at the beach, on the, at the side of the beach. They dug a hole there where they wanted to put Haridas Thakur in Samadhi. और समुद्र के किनारे ही उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें कि शिला हरिदास ठाकुर जी की शरीर को अ, रखना था They first of all covered Haridas's body with sandalwood paste from the temple of Jagannath. सर्वप्रथम उन्होंने शिला हरिदास ठाकुर के शरीर को जगन्नाथपुरी के जो मंदिर से जो चंदन था उससे उसका लेपन किया And they brought also silken ropes from the temple of Jagannath. और जगन्नाथ मंदिर से उन्होंने जो रेशमी वस्त्र था उनको भी लेकर आए And different flowers, of course, were also offered. और अलग अलग प्रकार के पुष्पों को भी अर्पण किया And in this way, Chaitanya Mahaprabhu personally placed Haridas Thakur's body into samadhi. और इस प्रकार से स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर की के शरीर की समाधि बनाई And Chaitanya Mahaprabhu personally covered his body in sand. और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्वयं ने शिला हरिदास ठाकुर के शरीर को ढका रेत से and then they put a platform over the place where they had immersed his divine body. और प्रकार उस प्रकार से उस स्थान पर उन्होंने अपने हाथों से उच्च स्थान बनाया समाधि के समान Then Chaitanya Mahaprabhu personally went to the marketplace to beg boga from all the shopkeepers. चैतन्य महाप्रभु स्वयं अनेक बाजारों में गए और शिला हरिदास ठाकुर के लिए उन्होंने भोग के लिए भिक्षा मांगी And he would tell them that Hari, a great devotee, Hari Das, has left the body. We want you kindly donate as much as you can so that we can make a nice feast in his honor. Sila, चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रार्थना की कि शिला हरिदास ठाकुर ने देह त्याग किया है तो उसके ऊपर फीस्ट बनानी है तो आप जितना भी दान कर सकते हैं प्रसाद का तो आप दान कीजिए jisse ki hum sabhi भक्तों ko prasad de सकें However, Swarup Damodar came there and he said, My Lord, this is not your duty. Let us take care of this. And Swarup Damodar arranged four men and four servants. And they all went and they collected and brought all the boga and they organized a very big festival. स्वरूप दामोदर जी आए और उन्होंने कहा कि महाप्रभु ये आपका कार्य नहीं है और फिर इस प्रकार से उन्होंने भक्तों की सेवा में लगाया और कुछ सेवकों को भी इस सेवा में लगाया उन्होंने फिर इस प्रकार से भिक्षा प्राप्त की और फिर सभी भक्तों को फीस दिया And Chaitanya Mahaprabhu personally began to distribute the prasadam to everyone. चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने अपने हाथों से सभी भक्तों को प्रसाद सर्व किया And of course, Swarup Damodar would not let Lord Chaitanya do this, and he told him to sit down, that we will do this. स्वरूप दामोदर जी नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से प्रसाद सर्व करे और वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु बैठे और प्रसाद स्वीकार करें And until Chaitanya Mahaprabhu ate, no one would eat anything. और वो कहने लगे कि जब तक चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तब तक कोई भी भक्त प्रसाद ग्रहण नहीं करे तो चैतन्य महाप्रभु personally spoke the glories of Haridas Thakur. और इस प्रकार से हम देखते कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं ने श्री हरिदास ठाकुर की प्रशंसा की And it's mentioned in the Chaitanya Charitamrita that not only was he a, a faithful chanter of the holy name, but he was also the greatest scholar. चैतन्य चरितमृत में ये वर्णन आता था आता है कि शिला हरिदास ठाकुर न केवल श्रद्धा पूर्वक नाम जब करते थे परंतु वे एक बहुत बड़े विद्वान भी थे now we would be surprised we think how is it possible Haridas Thakur he was a Mohammedan he was born in a meat eating family how could he be a great scholar हमें आश्चर्य हो सकता है कि कैसे शिला हरिदास ठाकुर जिनका कि जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ जो कि मांसाहारी होते हैं वो कैसे एक विद्वान हो सकते हैं but Srila Prabhupada explains to us that the greatest scholar is one who can conquer over birth and death the one who can conquer over the material energy Srila Prabhupada ji कहा करते थे कि जो विद्वान है वे वास्तव में वो विद्वान है जो कि जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके और जो इस भौतिक आसक्ति पर विजय प्राप्त and Haridas Thakur had personally shown that throughout his life how he conquered Maya Devis and different, so many different challenges were placed before him. शिला हरिदास ठाकुर ने अपने जीवन में दिखाया कि किस तरह से उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की किस तरह से उन्होंने माया देवी पर विजय प्राप्त की Hmm. Mm. Sometimes Maya Devi personified personally came to test him. कई बार कई बार माया देवी स्वयं उनकी परीक्षा के लिए आई And then he was beaten also in 22 marketplaces. 22 बाजारों प- पर उन्हें मारा गया But he never ever gave up the chanting of the holy name. परंतु उन्होंने कभी भी नाम जप को छोड़ा नहीं And therefore, at, he could also give up his body at his own will. और इसीलिए वो अपना शरीर अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ पाए And Chait- his passing away is compared to the departure of Bhishma Dev. उनका जो तिरुभाव है वह भीष्म पितामह के तिरुभाव के किसके समान माना जाता है just as Bhishma Dev had the benediction from his father Maharaj Santanu that he could leave the body at will जिस प्रकार से भीष्म देव को यह वरदान था उनके पिता संतनु महाराज से कि वो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर त्याग कर सकते so Haridas Thakur give up his body at his own will उसी प्रकार से शिला हरिदास ठाकुर भी अपनी अपना शरीर अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ पाए he gave up his body directly in the presence of Chaitanya Mahaprabhu chanting his name and holding his lotus feet इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में और उनके चरणों को अपनी छाती पर रखते हुए उनके नाम जप के द्वारा छोड़ा so it was the most glorious departure और एक महान तिरोभाव है And Chaitanya Mahaprabhu gave many benedictions. He said, he said, because Haridas Thakur's body was bathed there in the sea, so he said, from today on, this has become a place of pilgrimage. चैतन्य महाप्रभु ने कई वरदान दिए जैसे कि उन्होंने कहा कि शिला हरिदास ठाकुर जी को जहाँ स्नान कराया था तो वह एक पवित्र स्थान बन गए And Lord Chaitanya gave many benedictions to everyone who took part in the festival of Haridas's departure. और चेतन महाप्रभु ने कई वरदान दिए जो भक्त इस तिरोभाव में सम्मिलित हुए थे so we are also remembering the glories of Haridas Thakur here today और हम इस प्रकार से हम भी श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान यहाँ पर याद कर रहे हैं Hare Krishna are there any questions? किसी भक्त को कोई प्रश्न है? And any of the learned devotees want to say something more Okay, thank you very much. Hari Krishna, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Haridas Thakur ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Guru Maharaj, we are grateful that you recreated entire pastime in a such a short time uh, here. So we could able to have a glimpse of what the departure of Haridas Thakur is. So thank you very much. His Holiness Bhakti Bigdaminashak Narasimha Swami Maharaj ki jai. शिल प्रभुपाद की हरिदास ठाकुर तिरुभाव की जय